Здравейте, приятели! Днес ще направим едно голямо изчистване с много силна руническа чистка на негатив и ще се освобождаваме от подселенци, като ще накажем и враговете. И вижте какви уникални свещи имаме специално за Один и боговете от Асгард, които ще преподнесем като подарък Това са дарове, всички иронически чистки. Гледаме а, рекламите на тях. Ако не сте, ако нямате време да гледате рекламите, просто запалете по-голяма свещ като откуп. Може благовония да запалите, да нахраните бездомни животинки, да направите добро дело някакво. Може да оставите бира под дърво, съответната чистка е много силна. Какво означава подселенец? Подселенеца това е енерген паразит, който се храни с а, нашата енергия, като той ни кара да мислим неща, които по принцип не са наши. Също така това са такива паразити, които ни внушават, че сме тъпи, грозни, не можем, никой не ни обича, че всичко е свършено с нас – и съответната програма ще чисти и не само подселенци, ще се чистят черномагични защити, като тези черномагични защити са всякакви, дори такива скрити и тайни. Тези защити се слагат от черните магове, за да може по-трудно човек да се почисти. Също така ще се унищожават закълцовки. Закълцовката това е когато всичко се върти в кръг и човек се мъчи да си почисти, обаче не се почиства и самият негатив се завръща. Също така ще чистим всичко, което е негативно, магичен, енергиен, психологичен, емоционален и кармичен негатив. Ние сега започваме. Аз съм направила един бумеранг и с този бумеранг през Висшия съд ще се чисти абсолютно всичко и който е правил Мизерика ще си плаща. Нали, самите свещи съм ги направила като бумеранг. И съответно чистката не иска да тръгне, защото е натрупан доста негатив. И сега минахме през едни такива празници, през които беше много удачно да се правят черни направи. А с този ритуал, който ще направим днес, ще почистим абсолютно всякакъв негатив, както и такива стари негативи, нали, стари магии от всевъзможен происход. Ще открием, ще изчистим всичко, което подлежи на унищожение. Ще изчистим переклади, Ще изчистим всичко, което пречи да се чисти. Всичко, което пречи да, да се проведе чистката, ще примахнем. Ще се проведе масирано изчистване на всякакъв негатив, блокажи, прегради, закълцовки, блокировки, черни печати, всякакви черномагични защити, всевъзможни подписи, печати, имена на черни магове и практици. Ще изчистим всички упорити и силни обекти, мини, закълцовки, блокировки ще примахнем в името на Великия Один и всички богове от Асгард както и аз работя с всички божествени Григори, за да стане по-силна самата чистка. Привличам към нас всички божествени Григори. Славянския и Григор, както и съвета на девите, египетски бога, висшия съд. Намират се всички врагове, които са вредили някога, на мен и всички, които ме слушат, моите близки техните близки, моят род, техния род и всичко се връща като бумеранг. Примахват се всевъзможни подселенци, всевъзможни неупокоени души, магически неупокоени души, ларви, муфлоци и всевъзможни вредни подселенци, както и тези, които ние си мислим, че са полезни, но са вредни, всичко вредно се примахва, като оставяме напред на самата преценка на висшите сили, на самия бог Один, какво да примахне, какво да остави. Примахват се всевъзможни вредни родови подселенци, бисове, дяволи, зли духове, болесни духове се унищожават. примахваме всевъзможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерани, всевъзможни родови програми, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценари и се унищожават всевъзможни черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдословие, дъсловен масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръч проклятия, сглаза, визлоз, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Като се примахват всякакъв всякакви гробишни въздействия, пагост, всякакви въздействия на чернокнижие, вудо, всевъзможни въздействия чрез църкви, чрез храмове, чрез свети места, всевъзможни въздействия чрез мисиомански егрегор с турска, циганска, арабска, мисиоманска магия се примахва намират се враговете и се наказват, като се извършва наказание чрез Висшия съд на всички си възможни врагове, които се намерят в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Кажете своето име и можете да кажете имената на своите близки, като програмата ще работи през вашите наставници, хранители, пазители с подходяща интензивност за всеки един от нас, така че да бъде в пълна безопасност, без вреда на физическото, психическото, емоционалното здраве на мен и всички, които ме слушат и имената на нашите близки. И се примахват всякакви болести, програми на болести, нещастие, на бедност, унищожават се всевъзможни печати, печати на бедност, печати на самота, печати на нещита, порчи програми на нещита, всевъзможни негативни въздействия, на уродство, на външна, на красота, на финанси, на здраве, на семейно щастие, примахват всякакви негативни въздействия всевъзможни подклади, крадници, переклади, отводи, сброс на негатив се примахва, Изчисват се ръцете, краката, главата, всички чакри се изчистват, всички тела се изчистват. Руните ще работят без вреда за нас и нашите близки. като се извършва 100% обратка на врага безвъзвратна и завинаги. Примахва се всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасво, видасво, видмасво, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни поръч проклятия, сглаза, глаза, визлоз, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация – 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги през Висшия съд. Унищожават се всевъзможни черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици, всички застарял негатив, изчистват всички тела, всички чакри, примахват се програми на нещита, всевъзможни подселенци, импланти, импринти, чипове, всевъзможни kocowki, ocowki, унищожават всички договори с тъмни сили, които са били сключвани някога, както и кражба на душа, връщаме душата обратно. Всякакви откупи, всякакви жертвоприношения унищожаваме. името на Великия Один освобождава мен и всички, които ме слушат от всевъзможен негатив, магичен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени – догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове – всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, дъслови, дослови, масло, магически, енергетически негатив – всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи проклятия, с глас заби, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата, на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Унищожават се всички канали, жгути, връзки, присоски, които носят вредоносна енергия или източват нашите блага. Примахват се всевъзможни порчи и проклятия на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена измерени от всички минали животи, порода и сегашния живот. В името на Велики Один се примахват всевъзможни подселенци, всевъзможни струк... структури, адски структури, Гробишни, бисовски, демонически, дяволски, адски структури, всевъзможни архонти, рептилии, всевъзможни извънземни структури, зли духове, унищожават всички договори и контракти, закълцовки, блокировки, черномагични защити се примахват. Чистката е много силна и може да имате странични ефекти от нея, като страничните ефекти показват какво чистим. Ако има повръщане, това означава, че сме получили негатива чрез храна или пиене. Също така може да има разстройство, пак чистим захранки. Ако имаме симптоми като настинка, хрема, слус, болки в костите, това и в мускулите, нали, като грипозни състояния, това са въздействия чрез гробища, пагост, подселенци, мъртъвци се примахват, некропривязки се унищожават. Ако има главоболие и болки в очите, както и сърбежи, това всичко е през гробища а, когато излиза негатива чрез а, физическо неразположение, това е защото е правено върху здравето и върху щастието на човека. Ако плачете, ако сте свръх емоционални, чистите програми на мъки, страдания, сълзи, нещастие, мъчения, това се изчиства от вас. а враговете се наказват, като се прирязват всички връзки с тях и се придават директно във Висшия съд. Изчистват се всички сфери в живота ни, любов, семейство, финанси, здраве, изчистват се финансовите канали, възстановяват се, примахват се блокажи, се изпълват с енергията на финансите, възстановяват се енергопотоците, финансовите потоци, правилния енергообмен, За ритуала използвам чист пчелен восък, Ритуала ще работи без вреда на домашните ни животни, на близките ни, без вреда за здравето, за финансовото благополучие. моите руни са съвместими с християнското и мисиоманството, така че можете с тях спокойно да си ходите и на църква и където искате, без да стане бомба. И са съвместими с моят плейлист и всички други мои ритуали от Закон Божи, например. Руните ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност към Велики Один и всички богове и богини в Асгард и ще унищожат всичкия всевъзможен и наличен негатив, който се открие. Като програмите, които използвам са интелигентни и те автоматично ще търсят и ще намират това, което вреди и пречи за развитието ни и осъществяването ни тук на Земята, като унищожава всякакви черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици, примахва всевъзможни подселенци и ги праща там, където им е мястото. Тези, които трябва да се унищожат, се унищожават. Програмата работи, се храни от нашите врагове, от Вселената, от стихиите и от всичката насочена към нас енергия от нашите врагове и фенове. Като придаваме като откуп всичките си врагове за изчистването, и освобождаването ни от негатив и възстановяването на щастливата ни матрица на съдбата. Благодаря. Като всички негатив, който се намери в нашето пространство, се връща там, откъдето е дошъл, безвъзвратно и завинаги с съответните наказания и с съответните присъди. Гледайте рекламите, ако нямате възможност да запалите свещ направете добро дело, каквото решите, може парички да дадете на някого. Поставете лайк на самото видео за енергообмен. Или ако решите, напишете благодарствен коментар. Ако ви стане а, неприятно, ако не се чувствате добре, Съответно използвайте генератора на енергия, Руническия, който имам, както и а, тази програма, която е за здраве и красота. Както и вятъра на изцелението. Имам такава програма Вятър на изцелението в раздел Руни и глифи. Използвайте, за да се чувствате добре. Нормално е, когато се използват руни, да имате усещане като махмурлук, болки, е световъртеж в главата, гадене, нали, това е изчистването, както и да бъдете свръхемоционални или агресивни, особено ако чистим поцеленци, защото всички негативни същества и същности се хранят с нашата негативна енергия и с нашите негативни емоции. И преди да си тръгнат, те просто биснеят повечко и а, това е последната доза енергия, която взимат от нас, за да си тръгнат. Тоест ние плащаме с енергията си, за да може тези същества да си тръгнат и да ни освободят. Ако ви понася добре съответната програма, може да я гледате всеки ден, но на първо, на първо време я гледайте един път и вижте след, най-рано след 3 дена. Я гледайте пак. Някои може да гледат на 7 дена, други на 10, нали, спрямо вашето самочувствие, вашият, а, вашето състояние. Нали, от това наблюдавайте. Ако ви понася добре, гледайте всеки ден. Това беше от мен и до нови срещи. Чао, чао!